preli letnji dan. Lov na guguviće. Danas ja za puškom. A putači za kamerom. za kamerom. Da će biti. Danas u municije trap, skit, belom kombinacija. Eno jedan. će bliže. Evo sam ovdje drugi puhao bez veze. izazvati. Oho, ove dve. Pucaj. Pucaj. Pucaj. Ubilo mi sunce očas. Ove dve. Double. Oh yeah. se Nastavljamo sa drugim lovcem, što našeg Lukašina nema lada. Samo je za kamermana. Ovako, ovako, ovako. Dani! Ucaj! Rus! Kako Mićo, pa ne mere, to ni to praga. Dane, pađi, pađi, pađi, pađi. ljube, druga, ovdje. Danas, posle dužeg vremena, opet Valj Srbija kuhinja. Ovoga puta nešto totalno drugačije, s obzirom da je sezona letnjeg lova i lova pernate divljači kao što su gutke, grlice, golbovni grinaši i prepelice. Za danas nešto specijalno, nešto što pravimo već godinama i mnogi su pitali kako se prave, dosta jednostavno. Najčešće od sve te divljači ovaj, najviše mesa ima na, na grudima, tako da belo meso je nešto što najčešće koristimo. Ovdje imamo, ostavili smo, ovaj, skupili smo nekoliko dana ovaj, belo meso od golubova i, i gugutaka, pa ćemo napraviti jedan mali pac i za 24 sata će se to sve peći lepo na talandar. Taman na vreme kad nam dolazi jedno ospuno društvo da to i pojede. Sastojci dosta jednostavni. semf, peli luk, ljuta paprika i sol. 800 mesa, jedno i drugo, dve kaške ljute paprike na tu količinu je trebalo da čini posao. Također tu je i so. People be 그래서 to bi trebalo da je to. Ostaje još da ga ispečemo. A, to ćete vidjeti sutra. Sad 24 sata u frižideru. 1.

veći odrastanje. Pozdrav! Mislim da je sad gotovo. Mislim da univerzum ne pamti da se zbiljnija ekipa lovaca skupila. Jaman, hmm. jaman. верхнего напред. Еще одно. Oh kad ti dolazi ovaj, this čuo? 배풍 배풍 배풍

детали штук.